ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତେଇଶ ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସତେଇଶ ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ବୋର୍ଡ଼ର ଫାଷ୍ଟ ସମିଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଦଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୋଡ଼ାଲ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏକରୁ ଦଶ ଯେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଠି ଯେହେତୁ ସମିଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦଶ ତାରିଖ ପରେ ଖୋଲିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ଟି ନଅଟାରୁ ବାରଟା ନଅଟାରୁ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏସ୍ ଓ ପି ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଏସ୍ଓପି ସବୁ ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପି ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯେହେତୁ ଶିଶୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେଣି ଏବେ ଛଅରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ଯଦିଓ କହିଛୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କର କନିସେଣ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ତେଣୁ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର କରିଛି ସରକାର ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଏସ୍ଓପି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଛଅରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସେଇ ଏସ୍ଓପିକି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ